Lumpika. Ea. Guay. E. Bacola. Hey. Well, look at this in you. Sige. Kung ba, tulad pa, doon, doon. Rồi đó Yeah, bà cô lên Đâu Đi bên đi ơn Đi bên dạ đi ơn Để đừng đi Đi này mày mô Đi giúp đấy Hả ăn anh đâu Đến, đây này Nhớ nó đi đâu Gaudel. Para gede ang pimialo. Wey man. Pimialo ko. Kita mo ginali kasi yalo kang taday. The room, the room. Yalo na. Yalo ko yung kita yalo ko. Pagkat taday balay. The room. Sembongo siya lo karde. Gue ketau. Ay, talaga di Guru Five niya na mapasa ko kasi. Then sa ako no, gago. Kawai kita gila. เล i ế c lào với bác Lật c h ล ế c lào v ้ i b มากกว่าเพื่อนกันใครไม่เข้าใจก็เรื่องมันเครื่องบินโจนแอร์ดรอปมาให้ไฟกันอาวุธเป็นของเราเว้ยมันเดินเดินเว้ยมันจะไล่เว้ยมันไล่ quay á quay đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Linteng ang lagas bro sa kalibo ah. Gilaga, bakon ah. ano, ako ka shotgun kasi hindi naman ko. Wala ka shotgun now? Ah. Wala ka shotgun? Oh, no eyes. No eyes. Ganyan na yan. Gagaw eh, din, Bel. Gagaw. Par! Bago, kita sila. Ano ba Export, export! muna sa bungsi niya. Export. Kinitak pa na na sa lailay na kanya tayo ni Skoria. Gago! Yo! Hindi ko. Radya ka, radya ko. Kaya mo thousand. home Sino maom? Sino maom? Ikaw? May om di Export di Wala, dala, dala. May om ko di o. Hindi ko mag-om. Para trap to. <laughs> Dak malay nervyo. Oh. Sila lang. Bago ni ko ma-spoil ng akon. Paul ako, Paul. Dami, di ah, ano ka dilog ba, Lailer? Whoa! Por pensión de cá. Về đây, về đây. Bê. Nerede böyle? من جبل وغيبة jadi kita belumnya Tao, to tao. Tinugob na, tinugob. gua ambil tim gitu ako bahala, SMG. Wala naman ko? Ubos, gato. Dapat, pag inatan yung grandel, nagpitila ako. babako, ano na, hindi tatlong Jewish Observer, no? lugar de sentar Sumbag man to, no? Sumbag naman. Wait for rumbag. Kulao, ito. Putatarpid dito layo. Okay. Magabay ta krona. Del. Del. Simbang gabi. Ah. One year sa sabon simbang gabi. sa Disaysa. Tingog niya sa kuan katapusan. Wala mga si gabi, tingog niya sa katapusan niya. Para isabla ka kuan ako. Ano. Mga pera, noodles ah. Hindi man kita ano ni mo live. Kaya ko nag-live bro. Tinda-tinda? Dela lang na? Dia tegro, rem tegro bilog. Then. So, weird eye, why eye, eh? why, the why, wait, I'm good. chica ya será. Daw damo Ilerman. Areo. போட்டாங்க சரி இதெல்லாம் செஞ்சு So what are you saying? Yari, yari, yari. Dito. Dampo dito. You're, you're well. Yung kuya eh. Kung mag kita terang saya lihat man. Toys ko ba? Kaso, grabe ng mga ililita. para kagit. Para sa sa may wala ako nag-play. Ay, may pag-play. Puta, eh, nabol ko pa ako nung ano. basket. Okay na ba kapon na ano TR. Gago. Good. <laughs>